महाराज जी को प्रणाम करता हूँ सामाजिक समरसता व सेवा के बड़े बड़े काम सामाजिक संस्थाएं बड़ी मात्रा में कर रहे हैं पर फिर भी समाज के परिवार बड़ी मात्रा में टूटने में भी ध्यान आ रहा है कि परिवार बहुत सारे टूट रहे क्या कारण है परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र में या जनता में परिवार में विघटन की कमी किस कारण से हो पा रही है देखिए बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है आज सामाजिक समरसता के बहुत सारे रचनात्मक कार्य हो रहे हैं उसके बाद भी समाज में परिवार में विखंडन इसकी वजह पर हमें जाना होगा बात दरअसल ये है कि जितना काम हम समरसता का कर रहे हैं उससे ज़्यादा अब संस्कृतियों का प्रसार हो रहा है चौबीस घंटे विभिन्न प्रकार की मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी हमें परोसा जा रहा है वह सब हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर हमला है उनसे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा चरमरा रही है और इन्हीं कारण से हमारा सामाजिक समरसता का जो आंतरिक ताना बाना है वो तार तार होता जा रहा है हमें चाहिए अपनी उस सांस्कृतिक चेतना को जगाने की कोशिश करनी चाहिए जिसे हम जगाकर लोगों को संस्कृति निष्ठ बना सकें और संवेदनशील बना सकें ताकि वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति का उदाहरण बन सके वर्तमान की शिक्षा पद्धति भी उसमें एक बहुत बड़ा बड़ी भूमिका निभाती है तो हमें इन सब कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा अच्छाई का जितना प्रचार होना चाहिए मुझे अपेक्षाकृत कम दिखता है बुराइयां नित्य प्रति अपने पांव पसार रही है तो हमें कोशिश करना है बुराइयों के आगे अच्छाइयों के आरोप